Wale walitembea siku moja sababu ya kusimamisha matatu kuingia CBD. Hiyo bado ni step forward. Kwa hivyo tafadhalini, tuache kufanya siasa na hii maneno. Mimi naona drills zinafanywa hata airport kujiprepare against disasters, kwa malls. Kwa hivyo hata Nairobi nilikuwa kidogo nataka kujaribu, tuone kama. Kwa hivyo hii kelele ya chura haitustui. Kutembea ni exercise na bado mtatembea tena. Eh, hata huko Rwanda Kagame anafanisha watu exercise. Tutachunga tu maslahi ya wale wamama wako na mimba eh, physically challenged people, wamama wazee, lakini vijana mutembee. It is just one kilometer walk from railways or from Mudhurwa to CBD. Eh, mkuwe active. Na mimi kama gavana yenu sitakubali laziness. Mtatembea na mtatembea tena.